huenda huu ukawa ndio mwisho wa The weekend yani tukamsikia tena msanii mwingine, bali sio The weekend ambaye alipendwa na watu wengi lakini vile vile jina lake lilikuwa limeenda viral sana, limeenda mbali sana, hata kazi zake nyingi zikiuza kwa kiasi kikubwa kutokana na jina hilo, lakini yeye mwenyewe amesema, aliandika ujumbe anasema, I'm getting ready to close the weekend chapter. I still make music maybe as Abel, maybe at the weekend, but I still want to kill the weekend. This is something that I have to do. At the weekend, I've said everything I can say kwamba anasema albamu anayoitengeneza sasa huenda ndo ikawa albamu yake ya mwisho kama the weekend yani akitumia jina la the weekend na baada ya hapo kama atafanya muziki basi atumie jina lake la abel ambapo tunajua jina lake rasmi ni abel tesfae huyu msanii The Weeknd ambaye ameweka rekodi nyingi ulimwenguni, albamu zake zikiuza kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa nini sasa amefanya hivyo? Basi bila shaka watu wengi wanatamani kujua, lakini pia sisi kama watu wa media tunafuatilia kwa kina kujua huenda sababu ambazo zimefanya The Weeknd abadili mtazamo wake, kwa sababu si kazi ndogo. Mtu ambaye ameshatengeneza brand, ameshatengeneza jina kwa muda mrefu, leo hii unakuja kutamka kwamba unafanya kazi ya mwisho kwa kutumia jina hilo uje ubadili jina ama ufanye kwa jina jingine ama muziki wako uwe wa namna nyingine inakuwa ngumu sana lakini pia alisema hayo aa, ah, alitangulia kwa kuandika ujumbe ambao uliwatatanisha wengi kama watu wengi walihisi huenda ndo mwisho wake ama huenda anajitabilia kifo na vitu kama hivyo maneno mengi yalijadiliwa lakini ya, akaja kuklia kwamba anataka kufanya albamu ya mwisho akitumia jina hilo la the weekend kama atafanya muziki atumie jina la abel na vitu kama hivyo una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho anakifanya the weekend shiriki nami kwenye comment hapo mimi ni meki mchane hizi ni update za burudani kutoka hapa stein tv